很好，然后他们的训练方法也很有趣。阿里，加速加速加速加速！啊，完了，别？嗯，你这个是刚才那？OK，OK。没关系。